た感想を聞かせてもらいますか。特に特に中西選手に対しても、天山選手に対しても、俺ら思うことないですかいや、本音言ったらあれよ、なんつうんだろう、あの世代までが、俺らガキの頃見てた世代だからね、まあ、下手な、下手な若手という当てられるよりは。 良かったですよやっぱりあの時代を特ッをね張ってきた人間の凄みを感じちゃいましたねまたやりたいという気持ちありいやーんかでもいや負けた俺がいうのもなんだけど面白かったねやっぱりね、うん、なんか 他にやりたいやついないわ、新日本新日本いねえよ始めなよやっぱり天山中西中西何回でも倒すまでやってやるよまだまだ元気じゃねえか初め組まれた時よ俺らジュニアヘビーだぜなんでこんなヘビー級のドヘビーなやつらとこれは新日本の嫌がらせとしか思えなかったんだけど逆に今となっては新日本に感謝だね感謝しかないよいい 気持ちよかった次はねいけそうな気がするあの辺の次は次はね人はもうあ次はいけそうな気がするああまああとは次はいけそうな気がするってことかなそこしかないねもう一回何度でも逆にジュニアが来たらぶっ潰すよ 新日本のジュニアなんて新日本のジュニアで気になる選手いますかええそう言っちゃうとワイルドベルズだよお前あお前俺らライガーで止まってんだよえライガーだったらライガーさんってやらそれはじゃあライガーエル侍かティーン・マレンコかその辺ならいつもやるよ俺はお侍一回やったからああ天山中西ああ もう一度西の国のリングで待ってお西のリングでも来いよほらね頭の方はね圧勝だと思うんだよねあだからね今日の試合をまあ新日本にあるけど俺高校以来新日本見てなかったから今の新日本か分かんないけどあのもうこれで、ね、あの2人はインプットされたから何よりかも分かったしあのもうもうあの2人から俺はバンプは取らないよ、ああ 負けた人間が偉そうなこと言ってすいませんそそんなもんすかね何かありますもういいですか言いたいことは全部言いたいことは全部言っちゃったね今ねごめんねしゃべりしゃべりすぎたよ俺が <laughs> もう中西新座もう一回やらせてくれよちょっと酒飲んで作戦考えるわ Thank you Thank you 兄様 つらいつまでっとんねんこのバカったがはいおい文句あるかおやったんぞおいおいおいいつでも今ので決まったじゃお前よおい何回決まってんぞおいええこれオッケー出ていけよなてめえらおいおいいだいおおいおいおいおいおいおいおいおいつらうんほら うん、中西天山に向かってあれぐらい来るってことは威勢がいいよね、うん、この中西にね立てつくとは、ええ度胸しとるって中西西尾君がいたら俺ももう、うん、途中のちょいですよ、うん、どんなあの敵が来ようだ、うん、俺はタッグ組んだらリング上で、うん、誰が来ても全然心配ない、うん、ノンプロブレムですよ俺の力と、うん、天山の鋭さ、うん、誰も壊ないぞお前、うん、いつでも来いお前、うん、まああいつら どこの馬の骨か知らんけども、うん、根性だけええの持ってんちゃうかって向かってこう来るね、うん、そういう気構えはええやろただ、うん、レベルが、うん、お前ら顔ちゃうんやって、うん、レベルはもう天と地や、うん、どんなには、うん、這い上がろうとしても蹴落としてやるよ、うん、その代わりお前下からへばりついてでも来いやって、うん、新日本だろうがインディーよその団体だろうが関係ないあいつらどこで何やってるか知らんけども うんうんええよええ根性してるよいつも来いってまた相手してやるからうんまあがっつりねいいのも入ったしうんその分倍倍以上3倍4倍うん100倍にして返してやるからまたうんまああの前回はねうん恐竜とか、うん、そういう相手やったから今日もどんなやつが来るともう分からなかったけども、うん、まあ、うん、やるんちゃうの、うん、まあ2人がどういうタッグでやってるのか知らんけども、うん 上等やと思って、うん、まあしばらくぶりの試合でね、うん、久しぶりやったんであれでしたけどもちょっと目が覚め覚めかけてるね、うん、また次のシリーズも、うん、どんたくシリーズね、うん、がっちり乗り込めるようにしたいなって、うん、やりたいと思いますんではい何かありますか別にまああとは個人が早くねうん、もう何ヶ月かな うん、3ヶ月なのかな、うん、個人がいないとやっぱり、まあ、西尾君もいいけどやっぱ個人もね、うん、早く帰ってほしいな、うん、いつも心の中で祈ってます、はい、頑張る個人 OK 以上ですありがとう